弟兄姐妹们，欢迎又来到马太牧场真言分享栏。我是牧场主人崔显耀牧师。我直言直语讲做人道理。今天第一百六十七讲，神要对你说什么。 才德的妇女，那你找？才德的妇人，谁能得着呢？她的价值胜过珍珠，她丈夫心里依靠她，必不缺少利益。她一生使丈夫有益。 无损，今天的女人的身份地位，还有她们的价值，是可以说是越来越高。对个人呢，家庭、社会、国家，甚至是整个世界呢，都是影响。 重大，特别是来到一些城市化的地方，就更显得突出跟明显。他们有一定的这个办事能力、专业知识，他们也读多书，啊，也有这个财富、经济能力，说话全柄也身兼。 多子，还有高位等等，其实我们都发觉到，没有女人也真不行啊。他们是现在非常的重要，但是这一些看起来呢，很多层面都是在整个的算文明的发展，然后在这个繁荣进步之下呢。 其实呢，这个女性们呢，她们真的是有她们的这样的一个各方面的这个能力，过去真的是被埋没，哈，历史真是要对他们说对不起了啊，但现在呢，啊，我们就发觉到她们真的是在各方面都非常的强项，但是呢，我们也发觉到，当她。 来到这个社会的角度，工作的环境，还有我们呃现在所看到的，很多时候呢，也就是有很多能力的这些的女性们呢，我们都可能都会称她们为女强人，她们也相当的强势。但是作为基督徒的我们，我们是不是要成为？ 这样的是社会角度认为的一个女强人呢，是非常的强悍啊！有些时候我们甚至会发觉到一些的霸道的一些的女性，是不是？你是很欣赏、很羡慕？你是姐妹，你想成为这样的啊？你是弟兄，你是不是想娶这样的？ 一个女性为你的伴侣呢？那我们从圣经来看吧。今天我们是呃，在三十一章里面继续下去，就是三十一章讲到完，那就是真言书，就是结束了。但是从这里开始呢，我们接下来所看的经文呢，那。 基本上可以说，它所涵盖的，它的整个的重点，它所要讲的这个内容和经文的描述，其实全部都是讲到我们的这个女人，呃，妇女姐妹相关的，哦，讲到他们是有才有德，全部都是讲。 所以你会发觉到，就是这一章经文呢，都是非常重要。你可以这样说：，你从整本的圣经来去有注意的话呢，你会发觉到，整本的圣经都有讲到一些女性的一些的人物啊，但是真的是不多。然后，呃，一些女性的一些的生命啊，其实也有哦，他们的事件。 也是有描述，也有记载，但是在整个的这个呃内容上，集中啊来去呃描述，来去记录，来去表达啊，很集中的，可以这样讲了。如果没有错，就是我们三十一章啊，真言三十一章第十节。 一直讲到尾，就是这些的经文。所以呢，从整本圣经来说呢，讲到女性的经文呢，重点其实就在这边了，而也描述的比较呃细腻啊，也因此它是很重要，也可以说是难得，你会在呃这里。 哦，能够把它比较细腻，比较有多一点的机会，多一点的去谈这些呃女性的事情，哦，所以接下来呢，呃，希望大家不要误会，我不是针对这些姐妹女性，哦，我没有这个针对性，哦，或者是贬义偏差，但是经文呢，就是在这个。 三十一章里面就比较细腻跟集中的讲更多，那我想也是难得，呃，多一点的讲，因为姐妹对于我们的这个呃伴侣，对于整个的社会、国家甚至世界，啊，是越发影响大，并且接下来我们可以说它的影响可能更大，往后的日子。 呃，我猜测，我猜测，往后的日子哈，半边天哈，哦，就是姐妹要撑着的，可能在接下来的半边天过后啊， <laughs> 可能都要超越我们的弟兄了，啊，所以这是我自己的猜测啦，哦，那所以我们那今天第一讲到女性的事情呢，啊，就是才德的妇人，谁能得着呢？ 她的价值胜过珍珠，她丈夫心里依靠她，必不缺少利益。她一生使丈夫有益无损。第十节呢，就你不懂你，我你能感受得到吗？在这里。 第十节，他不是讲富人谁得着他，而是说才德的富人，这是圣经所希望看到的属灵生命成长的。他有这个才，也有这个德的这个富人，是敬畏上帝的人，谁能够得着他？他就像是一个很宝藏，是一个宝藏，是一个宝贝啊，是很难找得到的。 的价值呢，就按在这里，就是说呢，它是超越了珍珠，所以珍珠珠宝，这是世界性公认的，是非常有价值哦，很有价值的哦。但是呢，在这里说这个财德的富人呢，是超越了珍珠。 而我们可以把它形容成就是价值连城了哦，所以才德的富人，你怎么样可以找得到他呢？那你找得到他的话，你要怎么样去征信他呢？因为他是如此的一个宝贵，难得找得到啊，你真的是哈可遇不可求了。那第十一告诉我们，他。 包括它的重要性是什么？因为她是她丈夫心里的一个依靠，拥有它就会得到利益，拥有它，你一生就有益无损。所以可以说，你拥有财德的富人呢， <laughs> 你真的是无气无穷啊！ 那这个才德的妇人呢，在圣经里面所讲的，那就是类似所谓的贤内助啦。她可以帮助着她的丈夫，支持她的丈夫，然后让她丈夫有许多的利益好处。这样的这个呃。 有台德的富人呢，真的是很难去找得到的。所以呢，我们刚才前面所讲的，就是世人的眼光，现在的世界所看到的女人的各方面都非常的提升强势。 但是呢，很多时候都是向往着，哦，有各方面的强势，然后就很多时候呢，就往这就是类似女强人这方面去着手，也相当的强悍。那这些，哦，就是社会的眼光，或者是甚至是要求吧。 但是今天圣经里面所讲的才德的妇人是圣经里面所讲，也是圣经的旨意。所以聆听者，你是姐妹的话，你正是问自己：你是一个才德的妇人吗？你真的是别人眼中看为这么宝贵啊？你真的是你的家人是看到你是称赞你、爱戴你的，是你的先生认为？ 拥有你就是福气、幸福、快乐。你真的是他贤内助，能够作为他的一个依靠和帮助嘛？当然，我们感谢主了。在教会里面，我们也看到好多的姐妹很爱主、敬畏上帝，她们也正按圣经所说的，作为一个财多才多的富人。 当我们相反的来说，如果姐妹们你不是才德妇人，那，你在一个家庭里面，那你可能就是为这个家庭会带来的是很多的争吵、问题、关系破裂、紧张、不和，在当中呢，可能你没有使到这个家能得到益处，反而是。 的亏损，如果你又是信主又没有见证，那其实就更糟糕的，就成为别人的一个绊脚石了。那另一方面，作为弟兄的才德的妇人，哇，是这样的珍贵，是这样的宝贝，你会珍惜它吗？你真的是想拥有它吗？你真的是希望你的伴侣？ 是这样的吗？还是你在找另一个伴侣，找个伴侣的时候，你在意的不是他是否敬畏上帝，是否他是信主，他是否生命成长，他是否热心爱主哦？还是你只是在意是哦，他有这个呃家世的背景啊，他是美貌很好看哦，他有身份地位，有财富。 啊，或者是玲珑可爱等等，你以这些来去衡量他吗？所以你是以什么来去物色你的伴侣？而你作为基督徒，你的伴侣、你的太太，你是否也是陪伴他、鼓励他、建立他？ 让他学习生命的成长，能够作为一个才德的富人吗？这是神对你说的话。我们一起祷告，天父上帝啊，我们知道今天的世界对于女性，她们的各方面的能力强势都是有目共睹，都是可以影响各方面。 我们都知道，未来的这些的女性姐妹，对于整个的这个环境所带来的这个的左右，能呃影响都是非常的大。那是我们知道，圣经给我们看到的，你更需要，你更要的，就是有才有德的敬畏上帝的妇女，她真的是能为成为这个家庭的。 一个的支柱，成为丈夫的依靠，使到这个丈夫能够在当中呢幸福快乐，家人呢也称赞赞美的一个才德的妇女。我们祈求主你自己帮助这我们，让我们基督徒都能够在当中来去成长，让我们的姐妹成为才德的妇女。 成为多人见证，我们如此祷告奉耶稣基督的圣名，阿门。你的参与，我的动力，请为马太牧场祷告，也欢迎你转发、订阅，欢迎你。 也在这个 YouTube 啊油管写一些字，彼此的鼓励分享。再见，上帝祝福你。